погода нынче выдает Вот оно идет весны цветение Или дождем На деревьях свежие листочки А уже пора, весна пришла А море прекрасные денечки Давно пора Это приятель Антон Семен Чушпак мне это все ближе. будь боярин. Будьте здоровы. Грюшкин водку делал, да? И девчонки тоже расцветают, да уже пора весна пришла. Вот они как бабочки по на море тоже красота Заливы тепла его дождались Пора, пора, ура, пора А это все ближе и ближе Да, мы дождались его Наш транспортный цех задолго до конца встретил Новый год